Tipoui les gens, et désolé pour le titre un peu clickbait, qu'on pourrait traduire en vrai dans mon langage en « Les personnes trans sont-elles sexistes du fait de leur transition ?» Réponse courte non, réponse longue après le générique. d'abord, on va commencer par reprendre ce qu'est le sexisme. Le sexisme est une discrimination basée sur le genre, exercée dans nos sociétés sur les femmes. Voilà, pour faire simple. Cette question de « est-ce que les personnes trans sont sexistes ?» elle revient souvent, en fait. C'est même pas une question, en fait, c'est limite il y a pas mal de personnes qui partent de ce principe-là. Si les personnes transitionnent, c'est parce qu'elles ont une vision stéréotypée des hommes et des femmes, et par conséquent, par cette vision stéréotypée, elles vont vouloir faire une transition pour correspondre à l'un ou l'autre genre. Alors en fait, ça se passe pas du tout comme ça, euh, c'est pas une question de goût, c'est pas une question non plus d'attitude ou de stéréotype, c'est quelque chose que tout le monde a en dedans de soi en fait, que ce soit les personnes cis ou les personnes trans, tout le monde a ce, sentiment, en fait, cette espèce de truc un peu diaphane, un peu difficile à mettre le doigt dessus, qui est son identité de genre. Ça se sent particulièrement chez les personnes trans parce que souvent il y a une réaction de rejet en fait d'un genre. Il y a vraiment cette sensation de ne pas appartenir. Et cette sensation de ne pas appartenir permet de mettre plus facilement en valeur en fait le genre auquel on appartient. Mais tout le monde là, Les personnes trans, les personnes cis, les personnes trans ont juste moins de bol que les autres à la base, si on part du principe que c'est avoir de la chance d'être cis et euh, pas avoir de chance d'être trans. Le truc qu'on reproche souvent aux personnes trans, c'est toujours d'être trop ou pas assez. Trop féminine, pas assez féminine, trop masculin, pas assez masculin. Il y a... Toujours ça, en fait. Soit on est dans la féminité pour une meuf trans et on renforce les stéréotypes de genre, soit on l'est pas et dans ce cas-là, on... on... a cette espèce de méfiance comme si on était infiltré, juste déguisé, juste là pour genre pas à notre place en fait. Et en fait, il faut bien comprendre que chaque personne cis a une vision individuelle de comment une personne trans devrait se comporter et à quoi elle devrait ressembler. Et en fait, c'est impossible de correspondre correctement à toutes les attentes des personnes cis, en fait. Il y a toujours... Il y en aura toujours qui, nous, qui penseront qu'on est trop trans, pas assez, pas bien comme il faut, qu'on valide un truc, qu'on en invalide un autre, enfin... Cet équilibre, il est impossible à atteindre pour tout le monde. Et non seulement il est impossible à atteindre, mais en plus on ne devrait pas chercher à l'atteindre. Parce que on est nous, on est qui on est en dedans et qui on est à l'extérieur, on a de compte à rendre à personne en fait. Ça fait partie du langage féministe d'ailleurs, d'encourager les femmes à être elles-mêmes, à exprimer elles-mêmes, à se débarrasser des stéréotypes, mais aussi à les embrasser si elles le veulent. On va pas... En fait, il il faut se débarrasser de cette envie de polisser le corps des gens. Polisser le corps des gens, c'est du sexisme. Décider qui devrait être comment, c'est du sexisme. Imposer son point de vue sur la façon dont on devrait vivre son genre, c'est du sexisme. Voilà, transitionner et être soi-même, ça n'en est pas. Il faut pas oublier non plus qu'il y a un point assez spécifique du fait d'être trans qui est que la plupart du temps, les gens ont essayé de nous éduquer et de se comporter avec nous comme si on était d'un genre qui n'est pas le nôtre. Par conséquent, il y a tout un tas de codes genrés, et donc stéréotypés, qu'on n'a pas forcément. J'aime bien utiliser l'exemple de euh, une gamine qui chope les vêtements de sa mère et qui se maquille avec son maquillage, etc. Elle a 5 ans, elle sort barbouillée de rouge à lèvres avec une robe 2000 fois trop grande et on voit toute sa poitrine parce que forcément bah, elle, est, fait 1m20 au lieu de 1m60 et c'est un, peu, ça qu'il faut se dire en fait. Une personne trans, au tout début, elle expérimente. C'est juste que les personnes cis, elles ont pu expérimenter leur genre dès le début. Dès qu'elles ont vaguement vu la différence entre garçons et filles, dès ce moment-là, elles ont pu commencer à expérimenter, se viander lamentablement et tout le monde se moquait. Et elles n'étaient pas forcément en capacité déjà de comprendre qu'on se moquait d'elles, et ensuite c'était chou. Tandis que quand une personne trans qui a 20, 30, 40 ans se viande complètement sur des codes genrés, les gens se comportent de façon ignominieuse avec elle. Sauf que, elle essaye juste de vivre sa vie en fait, il faut la laisser tranquille. Tu peux lui donner des clés de compréhension, des codes genrés, etc. Bien évidemment, je veux dire, on les maîtrise pas, il faut s'entraîner, etc. Mais au bout d'un moment, à la fin, il va y avoir une réappropriation de ces codes, il va y avoir une compréhension et bah voilà, une, réappropriation des codes, et ça va créer, entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler le style de cette personne, c'est-à-dire comment elle se vit, comment elle s'exprime par le maquillage, les vêtements, les attitudes, etc. Mais tout ça, tout ça c'est de la construction sociale, j'ai envie de dire, c'est pas quelque chose qui est inscrit dedans nous. Si vous considérez que c'est inscrit dedans vous, dans, votre ADN, de comment vous êtes né, la façon dont vous allez vous habiller, vous comporter en société, c'est c'est pas possible, on voit à quel point c'est aberrant. Bah pour les personnes trans, on, a juste, on, <laughs> on est juste parti avec un train de retard. Alors, certes, des fois, ce train de retard, non seulement il a été pris en retard, et en plus, on a évolué avec quelque chose qui peut ressembler à du male gaze, c'est-à-dire une vision masculine promue par la société, c'est-à-dire que, alors pour les meufs trans, j'entends, pour les mecs trans c'est moins vrai, mais pour les meufs trans, on, bah déjà on découvre notre féminité et le fait qu'on est trans souvent via le porn, parce qu'on n'est pas beaucoup représenté ailleurs. Alors aujourd'hui ça commence à devenir moins vrai mais il y a quand même des gros problèmes de représentation sur comment elle est faite, etc. etc. on est très loin de la perfection, et on est même très loin de, quelque chose de correct, j'ai envie de dire. Mais, euh, mais voilà, et donc du coup, tout ça, il va falloir qu'on le déconstruise, enfin, qu'on le déconstruise. En tout cas, moi, j'ai dû le déconstruire. Moi, je, sais que les toutes premières fois où je suis sorti, c'était euh, voilà, une mini-jupe euh, rose moulante, haut euh, jaune pétant et, basket rose et beige quoi, à talons. C'était, c'était, c'était pas mon style pour le coup. Ça me convenait pas et si voilà. Mais si j'avais choisi de rester là-dedans ou si après plusieurs évolutions, j'en étais arrivé à ce style-là. Qui est bien placé pour me dire que je devrais m'habiller autrement. Polisser l'expression de genre, ça ne bénéficie à personne. Nous, le truc en tant que personne trans, c'est que souvent, on se sent en décalage avec les corps des autres, parce que notre corps ne correspond définitivement pas à la majorité, et surtout on a tendance à le rejeter. Il y a quatre critères qui, pour moi, peuvent faire qu'on entame une transition dite médicale, qu'elle soit hormonale ou chirurgicale. La première, la dysphorie de genre. Quand on sent que son corps n'appartient pas à son genre de façon extrêmement violente et qu'on en vient à détester des parties de notre corps. Ça, c'est... Ben, on n'y peut rien en fait, c'est comme ça. Je vais faire une parenthèse et je reviendrai sur la dysphorie de genre juste après. Mais le truc c'est que la construction de notre identité et de ce qui pour nous fait les genres dans une sorte d'imaginaire et comment nous on va se, se caler dedans, c'est très personnel mais c'est construit pour moi par la société. Ou en tout cas avec la société. C'est-à-dire que on se construit en accord avec la société, contre la société, mais jamais sans. C'est un panel de avec, contre, etc. Il y a des choses qu'on peut considérer comme faisant partie de la société. Le féminisme, c'est dans la société, c'est pas la voix qui est principale, bien évidemment. C'est une voix qui est minorisée, qu'on essaye d'ailleurs de faire taire. Mais le féminisme fait partie de la société. Et on peut se construire avec, et se construire contre le patriarcat, Ou on peut épouser le patriarcat et essayer de se conformer aux attentes euh, genrées, etc. Il y, a tout un tas de... Là, je suis très très ciblé féminisme, euh, etc. parce qu'on parle de sexisme, donc ça paraît logique, mais voilà, il y, a plein de, il y a plein de choses comme ça, et tout ça c'est dans notre tête, toute notre construction identitaire, elle est faite avec cette société. Elle est faite sur nos expériences, sur les gens qu'on a rencontrés, qu'on a aimés, qu'on a détestés, qui nous ont fait du mal. Tout ça, ça a construit notre identité. Et le genre fait pas exception. Et dire tu devrais accepter ton genre, ou ton genre il est sexiste, ou quoi que ce soit, ça reviendrait à dire ton être est construit mal, j'ai envie de dire. Et oui, on est, on est dans une société qui est fondamentalement foireuse. Il y a tout un tas d'oppressions partout, dans tous les sens. C'est aberrant à quel point l'humanité est capable de détester les personnes qui sont différentes. Ça ne, ça ne cesse de m'emplir de désespoir et de mais, mais, mais pourquoi on fait ça C'est complètement absurde, ça n'a pas de sens Bah oui, mais c'est comme ça. C'est dans cette société qu'on est né, c'est dans cette société qu'on s'est construit, donc techniquement, tout le monde est foireux à la base. On commence tous avec des stéréotypes et notre être a des stéréotypes dedans, a, c'est construit avec ou contre, mais pas sans. Voilà, donc ça c'était la parenthèse. Je reviens. Il y a quatre, du coup, choses qui peuvent nous pousser à transitionner médicalement. La dysphorie de genre, on rejette une partie de son corps. L'euphorie de genre, on, on sait qu'on va être mieux et épanoui avec son corps changé de cette façon-là, la pression sociale négative, quand on se sent absolument rejeté par cette société et qu'on sent qu'on est obligé de mettre son corps en adéquation avec ça parce que sinon on va jamais avoir la paix et on sera jamais heureux parce que la société va nous faire du mal en permanence. Et la pression sociale positive, donc absolument l'inverse, sauf que du coup c'est un désir d'appartenance qui se crée. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que être trans, il y a des choses qu'on peut accepter. Il y a des choses où on peut se dire, voilà, je pourrais jamais changer ça, ou euh, ça, après tout, je le déteste pas tant que ça, et on peut travailler dessus via le body positive, via de l'empowerment, via des personnes trans qui vont nous inspirer dans l'acceptation de certaines choses, etc. Mais il faut reconnaître qu'il y a des choses qu'on ne changera, qu'on ne pourra pas changer ça peut pas se savoir en fait. Je peux pas dire, voilà, bon, les personnes trans, t'as de la dysphorie génitale ou t'en as pas, point. Non, c'est pas comme ça que ça marche en fait. C'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles on va pouvoir travailler entre guillemets et auxquelles on va pouvoir s'habituer, voire même aimer. Il y a des choses sur lesquelles on pourra jamais le faire. Et on peut pas... Ça se sent en fait. Il y a des, choses ça se sent. Je ne peux pas trop dire comment, parce que c'est comme l'identité de genre, c'est pas vraiment définissable, c'est vraiment trop... C'est comme être une femme. Qu'est-ce que ça veut dire être une femme Est-ce qu'une femme, c'est être oppressée par le patriarcat ben, En ce cas, c'est vachement déprimant, d'une part. Et, ensuite, c'est pas franchement correct parce que ça dépend qui tu es, où est-ce que tu es, etc. Est-ce que si tu es plus oppressé, tu es plus une femme qu'une autre femme qui est moins oppressée Est-ce que du coup, les femmes riches, blanches, seraient moins femmes que les femmes noires précaires C'est-à-dire que l'expérience de la féminité est pas la même, parce que les oppressions genrées sont pas les mêmes, mais mais fait, je veux dire, ça fait pas plus ou moins une femme, quoi, euh, a priori. C'est pour ça qu'on retrouve un... Quand on pose ce constat-là, en général, on voit un retour de l'essentialisation, et du coup, en mode, bah, une femme, ça un vagin, voilà, et du coup, les oppressions sexistes se basent, enfin, s'attaquent aux personnes avec des vagins, ce qui est vrai, hein. Les violences gynéco et obstétriques, oui, ça cible les personnes avec des vagins, c'est très clairement. Mais à côté de ça, je veux dire, c'est pas le... accoucher et avoir des règles, en je simplifie, mais en général les féministes essentialistes simplifient aussi, c'est pas ce qui fait la féminité. C'est pas une expérience universelle de la féminité, même parmi les femmes cis en fait. C'est une condition biologique qui n'est pas partagée par toutes les femmes, que ce soit des femmes stériles, euh, des femmes qui n'ont pas leurs règles, euh, des femmes qui sont pas diadiques, euh, ou des femmes trans en fait. Comme d'hab, je simplifie en, ayant un focus sur les femmes trans, voilà, mais bon. Et voilà, et du coup cette essentialisation, bah, elle, est à côté, elle est à côté de la plaque aussi, mais en fait il faut reconnaître que c'est pas parce que on n'arrive pas à définir avec précision ce qu'est une femme, qu'on peut pas définir avec précision ce qu'est le sexisme et le combattre. Parce qu'au final, le sexisme, il s'attaque au perçu femme. Si tu dis, pour la société, tu dis vagin ou tu dis utérus ou tu dis vulve, c'est une femme, et par conséquent il va s'y attaquer. Une expression de genre féminine, c'est une femme. Pas même, j'ai envie de dire, si tu performes pas suffisamment ta masculinité et que tu te retrouves un petit peu rejeté par ta case, je pense notamment aux mecs cis gays, ils peuvent perdre une partie de leurs privilèges comme ça, et c'est en partie basé sur le sexisme. C'est parce que c'est une... Il y a de l'homophobie, bien sûr, de l'homophobie pure et... et sans reproche, mais au-delà de l'homophobie, il y a également du sexisme. Et ça se reconnaît dans toute la stigmatisation des personnes passives euh, dans les couples euh, de maxis gays. Mais voilà, le sexisme, c'est une arme de destruction massive. Il y a des dommages collatéraux. Ça s'attaque à toutes les personnes qui sont vaguement perçues meufs. Vaguement. Personnes non-binaires, mecs trans à partir du moment où ils sont outés ou s'ils n'ont pas assez de passing, meufs trans, ça dégomme tout le monde. J'ai fait un... J'ai complètement dérivé sur euh, comment le sexisme fonctionne. Mais voilà, au final, transitionner, ça n'a pas de sens. Ça, peut pas être... Oui, c'est sexiste d'une certaine manière, comme tout ce qu'on fait est sexiste en fait. Tout ce qu'on fait est, partiellement teinté de genrage, de stéréotypes, la meuf la plus déconstruite de l'univers, la plus féministe de l'univers, il y aura quand même des trucs dedans, en fait. Il restera des machins, des bouts de bidules, d'oppression, de... On n'y peut rien, en fait. On est qui on est. On peut juste choisir de ne pas agir dessus. Et choisir de ne pas agir dessus, choisir de ne pas faire de sexisme, c'est pas ne pas transitionner, c'est bah en fait ne pas avoir de comportement sexiste, ne pas faire du mal basé sur le genre, ne pas discriminer, basé sur le genre. Et quand je parle de discrimination, on est bien d'accord que je parle d'oppression. Parce que faire de la discrimination en mode « c'est un mec, je le sens pas, c'est dangereux pour moi en tant que femme », ça c'est pas de la discrimination, ça s'appelle se préserver. Au final, je vois souvent, alors c'est souvent des personnes cis qui le font, mais même moi j'ai tendance à le faire, des personnes qui imaginent une société qui serait post-genre, donc soit tout le monde aurait son genre individuel, soit le genre n'existerait plus. Et se disent, oui, mais dans ce genre de cas, est-ce qu'il y aurait des personnes trans Bah la réponse, a priori, c'est non. Si, tout le monde a un genre individuel ou qu'il n'y a plus de genre, tu, peux... Déjà, on t'assigne plus de genre, donc, il n'y a plus vraiment de... trans... La transidentité n'existe plus, n'a plus vraiment de, matérialité, quoi. Si, on imagine qu'il y avait des, groupes de personnes qui se qui se regroupaient et trouvaient que ils partageaient des points communs et qu'ils appelaient ça d'une certaine façon, ça pourrait recréer une sorte de genre, mine de rien, peut-être pas basé sur des caractéristiques sexuées, mais par d'autres choses. Et si jamais ça s'était concordé par des caractéristiques physiques spécifiques, genre toutes ces personnes-là ont des grandes mains, par exemple, j'invente n'importe quoi, on peut imaginer qu'il y a des personnes qui ont envie de genre faire de la chirurgie pour agrandir leurs mains et plus se sentir euh, dans le groupe. Mais c'est mais ça n'a aucun sens de réfléchir à ça, en fait, parce que ça n'invalide rien, ça ne légitime rien. Qu'il n'y ait plus de personnes trans dans une société qui a dépassé le genre, ok, enfin, il n'y a, plus de y a plus de mecs, il n'y a plus de meufs non plus, en fait. Euh. et techniquement, nous, on n'existe plus tel qu'on est, parce qu'au final, le genre-âge de la société, c'est une grosse partie de notre société. Et par conséquent, c'est une grosse partie de notre être. Qu'on le rejette ou pas, en fait, euh, qu'on le rejette ou pas, c'est important pour nous. Qu'on le combatte, ou qu'on l'épouse, c'est important pour nous. On peut avoir envie d'en avoir rien à foutre, mais, mais je pense qu'il y a peu de personnes qui s'en foutent réellement du genre et du fait qu'il est dans la société. Des personnes qui sont très contentes. En, général, les personnes qui s'en foutent, c'est des mecs, c'est des six mecs, quoi ils s'en foutent, ils sont au-dessus de la chaîne alimentaire, le genre ils en ont rien à, ils en ont rien à battre. En vrai, ils en ont quelque chose à battre parce que c'est là-dessus qui est fondé leur privilège. En fait, s'il n'y a plus de genre, leur privilège de 6 mecs explose et ne veut plus rien dire. Mais dans l'absolu, s'ils n'ont pas envie de se poser la question, etc., ils sont en tant que dominants, ils n'ont pas besoin de se dire qu'il faut qu'ils y réfléchissent pour défendre leur position. Je veux dire, Techniquement, la guerre, ils l'ont déjà gagnée, la guerre des sexes. Ils sont en position de, personnes victorieuses depuis tellement longtemps qu'ils essayent même pas de l'asseoir. Alors, il y en a hein, qui, se, qui, qui se rebellent, les masculinistes ça existe, les incels ça existe, il y, a des mecs qui sentent, euh, il y, a, plein de gens qui attaquent les féministes, hein, parce qu'ils sentent qu'il y a, quelque chose qui les, il y a quelque chose qui les menace au final, ils aiment pas ça. Je veux dire, oui, on est, en train de, on est en train de lutter et on commence à réussir progressivement, marche par marche, à atteindre une société plus égalitaire. Une société dans laquelle, du coup, ils ont moins de pouvoir. On s'attaque à leur pouvoir, oui, ils sont pas contents. Mais dans l'absolu, ils y réfléchissent pas en termes de, ils réfléchissent pas en termes de genre, si tu veux. C'est plus, c'est plus viscéral, ils se sentent attaqués ils ripostent. Alors qu'en vrai, ça irait mieux pour tout le monde s'il y avait plus de genre ça irait mieux pour tout le monde s'il y avait plus de sexisme. Je veux la masculinité toxique, ça fait, c'est pas agréable à vivre. Euh. Je parle d'expérience et a priori pour les cis mecs. C'est sûr que la masculinité toxique pour une meuf trans c'est assez dévastateur, mais pour les cis mecs, j'imagine que ça doit pas être euh, facile à vivre non plus. Pour les mecs trans non plus d'ailleurs. Bref, J'ai une métaphore pour parler de ça, du sexisme, je vais finir sur cette métaphore. Mais pour moi, sur le champ du sexisme, t'as un camp dans une tranchée et t'as tous les six mecs dedans. Ils ont des mitrailleuses, des barbelés, etc. ils tirent sur un champ de bataille. En face, t'as tous les autres. Les mecs trans, les personnes non binaires, les femmes nous, on essaye juste de les rejoindre. On essaye juste de rejoindre l'égalité et eux, ils nous tirent dessus à la mitrailleuse. Alors forcément, il y en a qui se font mal. Parce qu'il y a des douilles qui volent et ça les brûle. Ils font « Ah, putain, chier, je me suis brûlé !» En face, ils butent des meufs quand même. Ils butent des meufs, ils butent des personnes non binaires, ils butent des mecs trans. C'est ça le sexisme. Oui, ça touche tout le monde. Oui, ça blesse tout le monde. D'accord. Enfin, d'un côté, il y a ceux qui sont bien au chaud dans leur tranchée et qui nous mitraillent la tronche, et de l'autre, nous qui essayons juste de les rejoindre pour l'égalité. Et oui, il y en a qui vont être virés de leur tranchée parce qu'ils sont gays, parce que si on continue la métaphore, on imagine que les meufs trans étaient dans leur tranchée avant et qu'on les a balancés dans le champ de bataille, parce qu'elles ont été éjectées de cette société-là, ou parce qu'elles ont décidé de rejoindre leur sœur. Alors certes, la métaphore est pas parfaite, mais vous aurez compris l'idée. Le sexisme, ça blesse tout le monde, mais il y a un gros écart de valeur entre les personnes qui en sont la cible, les personnes qui sont amalgamées comme des cibles, et les personnes qui subissent juste le contre-coup de leur système foireux. Voilà, voilà, ce sera tout pour cet épisode. J'espère qu'il aura été clair parce que je sais que je me suis pas mal perdu. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo qui a été faite juste avant, transitionner pour détruire le genre. A très bientôt. Tipoui Thank you.